Márcio Tanuri, é, meus parabéns por essa nova conquista, um novo passo na sua carreira e tantos outros já foram de sucesso. Eu só sou um desses exemplos positivos que você fez a diferença. Espero que você consiga tocar outros atletas que você tocou na carreira. E olha, espero que outras medalhas de ouro, outros campeonatos, outros cintos cheguem na, na tua brilhante carreira. Eu fico feliz por fazer parte de, desse momento, pelo menos um pequenininho momento desse sucesso que você tem no esporte. Eu conheci o Mastanuri num projeto de olímpico. Na verdade, eu estava com uma idade um pouco avançada, estava com 39 anos. Eu queria usar a expertise e a experiência de alguém para chegar até a Olimpíada dentro. E aí foi que eu tive o maior prazer de conhecer o Márcio Trabalhei com ele praticamente durante quatro anos, com toda a orientação, com toda a preparação. Eu vou dizer uma coisa, Talvez sem ele, sem a preparação dele, eu não teria chego na medalha de prata em Londres. Então eu tenho uma, uma gratidão muito grande por ele. Ele é uma pessoa que transformou a minha carreira, principalmente no final dela. Né? Naquele momento que a gente está começando a desistir das coisas, ele me deu energia e a capacidade de buscar triunfo. Então, essa é a minha contribuição para tudo isso que ele está construindo. Desejo que ele tenha muito sucesso nesse novo empreendimento, principalmente porque as pessoas de sucesso são aquelas que encantam as pessoas. E o Márcio me encantou.